vetllant per allò que pensem que són els valors que s'han d'atribuir al bon nom de la ciutat de Barcelona, que en cap cas, sota el nostre punt de vista, podia ser un parc d'oci com el que s'havia plantejat a l'àrea de Tarragona. Des d'aquest punt de vista, nosaltres tornarem a interposar un recurs contra aquesta sentència al Tribunal Superior de Catalunya,